yang Allah rayak di dalam Quran cerak benda tu adalah benda besar dan penting orang apabila dia jadi pemimpin dia kuat dan dia amanah insya Allah semua gapo-gapo hak dia retoh hak dia pipeng akan menjadi maju akan menjadi diredai oleh Allah taala tapi kalaulah sekiranya tak ada hak mana-mana so ada kuat tak ada amanah tak ada ada amanah tak ada kuat maka boleh jadi bokrong dalam beberapa han dalam hak pemerintah eh, pentadbir dan sebagainya. Ani ha, kita berhajat kepada orang-orang pasal ini orang yang bersifat cekap dan amanah kuat dan amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل Ayat 20 sampai 28 surah Al-Qasas <clears throat> Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, iaitu anak Nabi Shu'aib yang hak jadi kakak dia ada dua beradik hak kakak itulah dia ajak Nabi Musa hak duduk di bawah pokok kayu bila siapa mari ke rumah Nabi Syuib Nabi Musa pun duk bagi-bagi royak so so so so rengrau dia hal palpah mari dah siapa ke dia mari siapa ke rumah Nabi Syuib jadi ketika Nabi Syuib royak kepada anak Tino dia katanya mungkin ajaklah Musa ataupun mungkin ajaklah orang jatuh hak tolong karang air hak duduk situ tu. Mari. Nak ambil dia jadi orang hijau ataupun nak upah dia jadi orang hijau. Nabi Syuib royak lagu tu kepada anak tino dia. Eh timo. Mungkin ajak tu. Orang jatuh. Hak eh. wi air kepada kambing pagi tadi. Nak upah dia ataupun nak bui. Dia ni jadi orang kerja kita. Jadi anak tino Nabi Syuib ni ya gambar hanya sekadar tu ya. Tapi Nabi Syuib dia seorang nabi dia lebih gambarnya katanya orang jatah ni kalau sekira je bermanfaat dan berpaedah kepada kita akan jadi lebih pada nak upah nak widwi lagi Alhamdulillah apabila Nabi Musa duduk di rumah Nabi Syuib kecek royak so so so so so so anak dia royak ayah ayah royak katanya nak ambil orang ni jadi orang kerja kita nak upah dia Ambil lah. Boleh dia pergi kambing kita. Ha, tu. Gitulah. Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, Wahai ayahku, ambillah dia menjadi orang upahe mengembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Jadi, saya panggil dah kecek hubungnya dengan kuat dan beramanah. Lepas tu kias dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun kaya di dalam kisah yang sudah pun kita belajar dalam juzuk yang ke-13 lagi. Nabi Yusuf katanya, "Inni hafizun alim." Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai jaga perbendaharaan eh, negara ataupun kelang pendin dan aku pandai bijak. Alhamdulillah. Tengok nota kaki satu kosong. Pertolongi mengambil air dan memberi minum binatang ternuk perempuan-perempuan itu juga sifat-sifat kuat gagah. Cekap dan sopan sen, uh, sopan santunnya menyebabkan salah seorang dari perempuan muda yang berdua itu meminta kepada ayahnya mengambil Musa bekerja membantu mereka. Kerana ia mempunyai sifat-sifat yang dapat menjayakan sesuatu kerja iaitu cekap dan amanah. Ha, tu. Maknanya, cekap ni maknanya panggil wong wai. Cepat gotu, maknanya gagah. Buat kerja apa-apa, dia dengan masa. Lepas tu beramanah. Alhamdulillah. Kita pun nak sangkum kita lagu ni. Sangkum kita dan setiap tempat atas muka dunia ni nak kepada orang yang kuat dan beramanah. Dua sifat ni adalah sifat walaupun disebut oleh anak Nabi Syuib. Tapi ini adalah firman Allah. Yang Allah raya di dalam Quran, cerak benda tu adalah benda besar dan penting. Orang apabila dia jadi pemimpin, dia kuat dan dia amanah, insya-Allah semua gapo-gapo hak dia retoh, hak dia pimpin akan menjadi maju. Akan menjadi diredai oleh Allah Ta'ala. Tapi kalaulah sekiranya tak ada hak mana-mana so, ada kuat tak ada amanah, tak ada ada amanah tak ada kuat, maka boleh jadi bokrong dalam beberapa hal dalam hak pemerintah, pentadbir dan sebagainya. Ini ha, kita berhajat kepada orang-orang pasal ini, orang yang bersifat cekap dan amanah, kuat dan amin dalam setiap masyarakat. Bila dengar macam tu, anak Nabi Syuib royak kepada Nabi royak kepada ayah dia. Ayah, upahlah orang ni, ambillah dia sebagai orang kerja. Nabi Syuib dia tengok lama kelakuan Nabi Musa. Ni nak ayat katanya, doi tua pai, orang-orang tua ni dah dia perhati kelakuan orang-orang muda. Dia tengok eh budak ni ataupun budak jantan ni nampak munasabahnya jadi menantu aku. Ha ni kalau kita tengok setengah-setengah orang -setengah siapakah hari ni? Babo-babo, tok guru, tok guru, dia tengok anak murid dia. Anak murid mana hak pasal boleh tupai? Ilmu pun boleh kira, nampak boleh gati babo, wak gatu wak gani. Ha tu jalan dah. Babo dia ambil jadi anak jadi apa ya? Jadi anak murid dia ambil jadi natu. Pakai royak terus-terus lalu mu tak sagi duk mana? Pakai duk sini lalu. Ha tu. Kadang-kadang mula-mula tu duk kecek mengaku aku lama-lama pak tu mari. Baba berasa nak harap dah ni. Ha. Kalau nama dirih pun dirih. Dirih kena duk sini dah ni. Anak baba pun besar dah. Ha. Lepas tu baba pun tua dah. Sikit lagi kena mati. Ha dirih cek tu cara pondok ni. Ha tu begitulah. Cuba kita gambar pondok mana-mana zaman-zaman dulu sampai ke hari ni pun lagu tu lah. Lebih kurang. Supaya juga dengan orang-orang yang ada kecekan, go to kecekan dia ni. Kalau misal katanya anak jatuh dia sendiri, anak tino dia sendiri boleh santai. Alhamdulillah. Hak lah sangat-sangat berhajat kepada anak tu sendiri reti kecekan orang tua dia, kan boleh hancatkan orang tua dia. Gapo orang tua dia duk buat? Jangan anak duk suku. Pok ni masya-Allah, boleh han dok dok atas meja, siapa ke duduk di rumah tu duduk nulis go go tu go ni go tu ni anak duk mai sat tako dak tahu tak ada rezeki okong kan langsung nak ngau tua atu wallah alam anak mana minat tak minat nak nak apa nak hubung hijau ke tua dia semula Allah alam tapi semua ni kena mewarisi maknanya orang tua dia kena taitot kuam ru perasaan mula-mula sekali kepada anak dia sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan tapi kalau sekiranya nampak katanya eh anak jatuh tak ada pakai sorang habuk weh. Ada anak tino. Anak tino pun boleh jadi tak pandai anak berihan. Ha lah, setengah-setengah orang eh. dia kena kira-kira pasal anak tino dia menikah dengan orang hak boleh mari santo kicakan. Itulah Nabi Syuib dia gaya. Qala inni uridu an unkihaka royak kepada Nabi Musa betul-betul lalu ketika tu Nabi Musa umur 30 tahun umur 30 pendapat ulama kebanyakan royak katanya tu Tuhan tak latik, orang jadi rasul belum pada umur 40 sebab tu Nabi-Nabi dulu dia umur panjang duduk dalam tamnain tu Masya Allah lama setengah-setengah rasul umur 700 tahun Pak cuba kita gambar katanya lepas pada ya umur 40 ke atas boleh jadi jadi rasul tu umur 150. Umur 240 misal. Pas tu nak boleh siapa mati. Uh. Khija sia Allah sia Allah do dakwah manusia. Itulah hak Allah raya sore dari dalam Quran orang yang umur banyak iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Iaitu nya walaqad arsalna nuhan ila qaumihi sesungguhnya kami hatta nuh ataupun latik nuh kepada kaum dia falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama maka nabi nuh duk sekali dengan puak dia dengan kaum dia ni 950 tahun kalau kita terjemuh illa alfasanatin illa khamsina ama 1000 tahun kecuali 50 maknanya 1000 tahun lop 50 jadinya 950 Lama Nabi Nuh duduk. Sekali dengan kaum dia. Da'wah, wayak, so, so, so, siam alai, Begitulah juga kita klik kepada ayat ni. Nabi Musa masa tu umur 30. Nabi Syu'ib. Orang nak jadi tok tua dia tu. Wayak betul-betul lalu dah. Bapak perempuan itu berkata kepada Musa aku hendak mengahwinkan mengahwinkanmu dengan salah seorang dari dua anak perempuan aku ini. Ayat betul kepada Nabi Musa. Aku nak wimu menikah dengan seorang daripada anak aku tina dua orang Ulama pun royak. Katanya, anak tina Nabi Musa, eh, anak tina Nabi Syu'id, yang dia ajak Nabi Musa tu kau duduk di bawah teduh pohon kayu tu lah. Hatu dah. Jadi bining dia. Sebab Nabi Musa tengok dah. Dia mari pun mari pasal malu-malu. Ayat katanya, gila rumah. Dia pasal malu. Orang tino. Mari gila rumah. Ayah nak ajak, nak, nak, nak, nak temung. Uh, nak, nak jumpa. Lepas tu ada nak upah sikit ni. Sagu hati hok hok hok demo tolong karang air pagi takdi ke kambing kawin ha gitulah ni nak ayat katanya pentingnya cara pasal ni nah kita jadi panjen saya kecek ni kita nak cari orang nak jadi menatu ni terutamanya menatu jatah tu kena piti pitan kita ada anak tino pego pego pego pego pego cerak nah kita kena bui kepada orang yang berjuruh nak ambil anak tino kita lepas pada kita akad nikah ya. Nah, apa? Royak katanya kita wir anak tino kita kepada orang jantan seorang melalui nikah. Che katanya kita serah semua hidup anak tino kita kepada orang jantan tu. Kalau zaman dulu seorang tabi'in namanya Sa'id bin Musayyab dia sendiri akak nikah anak tina dia dia berkhutbah kepada awal menantu dia dia royak katanya ayah ni nak pesan kepada menantu ni tu tuduh bawa lah anak ayah pergi ke syurga ayah pera dah pera daripada umur satu hari siapakah hari ni Jangan bawa anak ayah masuk ke neraka. Tolong bawa dia supaya bahagia dunia sampai ke akhirat. Alhamdulillah. Pas kita nak nak ni. Nak nak orang. Orang ada anak tino. Pratana pen yang ying. Naknya. Anak tino dia. Boleh kepada orang berjuruh. Orang soleh. Orang yang rajin hijau. Bertanggungjawab. Rajin amal ibadat. Tapi zamin-zamin lah ni Masya Allah Teruk Budak-budak jatel lah ni Lekat ubat Mabuk Kaya Lobe Tak kerja Kasar dengan mak pok Tak mengaji Kropsut Duk atas orang jatel Hak pasang Tak ada bertanggungjawab Pas apa nak uyan tino dia kepada Orang-orang jatel pasang tu Anilah dalam sangkum kita, setiap orang dah pakat boleh fikir sendiri. Saya royak ni benar hak banyak ke semua orang tahu belaka dah. Cuma mari cuek-cuek, gosok-gosok eh katanya. Kita pun kena jadi milih kata. Orang hak nak jadi awam natu kita, mek natu kita. Kadang-kadang kita ada anak jatuh. Tapi tak ada arah. Yang hidup kena tino hak pasal tak tak tak juh anu. Nampak comel saja. Tapi rak perangai Allah teruk. Ha tu. Ha tu gitulah kita nak dah. Orang-orang muda jadi pakat jadi orang berjuruh, pakat jadi orang baik. Pakat jadi orang yang ada kena ngaji sungguh. <clears throat> Dia rupa parah, tak ada dah pelak. Rupa parah. Siapa kenal lagu mana hitam kelabu uh, merah putih ikut lautan. Eh. Tapi noknya jadi orang soleh. Sebab itulah orang-orang soleh ni penting dalam kehidupan setiap orang lelaki dan perempuan. Anak Nabi Syuib pun yang royak lagu tu. Cek katanya dia tanya hanya selapih. Tapi Nabi Syuib fikir lebih daripada selapih, dua lapih, tiga lapih. Sebab tu yang royak kepada Nabi Musa. Aku nak wimu menikah dengan salah seorang daripada anak tino aku. Kalau kecek bahasa kapung mudah-mudah, mu nak pilih hak mana? Mu royak. Nak hak kakak ke, nak hak adik. Ha, tu. Nah. We pilih hak mana-mana sorang. Okay. Dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Baca molatlah dalam pimpinan Ar-Rahman tu. Baca selama situ. Okey. Eh? Kau duduk buka pimpinan Ar-Rahman, dia tulis sing la mingalih. Jangan baca selmo. Banyak di dalam pimpinan Ar-Rahman ni ejo eh dalam bahasa Jawi dia bahasa lama. Nah, selama delapan tahun. Di 8 tahun pun boleh baca juga. Dalam pada itu, jika engkau genapkan menjadi sepuluh tahun, maka yang demikian adalah itu adalah dari kerelaanmu sendiri. Tu Nabi Syuib Wayak. Duk sini dulu boleh 8 tahun. Dalam Kro'e dia katanya Thamaniyah hijaj Thamaniyah hijaj artinya lapar kali haji dia orang zaman dulu dia pergi cemeh pasal haji-haji supaya dengan orang-orang Melayu kita eh naik umuh ni ni tiga kali ngeteh dah ni kenapa tiga kali ngetar maknanya tiga kali dah duk turun dalam benda tu duk ngeteh, tahun dua tahun tiga tahun ha, aku naik umuh ni jalan tiga kali ngeteh. dah ha tu jalan dah tu Bermaksudnya tiga tahun. Thamaniyah hijaj. Hijaj artinya hajj. Iaitunya haji. Haji banyak-banyak kali, dia panggil hijaj. Itulah Nabi Syu'ib wayak kepada Nabi Musa. Aku nak wimu duduk sini kalau boleh, duduk dulu 8 tahun. Tapi kalau sekiranya nak duduk sampai sepuluh tahun, kalau ni suka rela mu sendiri, Alhamdulillah, ahli tafsir wayak katanya, Nabi Musa duduk di umur Nabi Syu'ib 10 tahun tu duduk cara cara cara kambing tu duduk maknanya Nabi Syu'ib pun duduk taitot ilmu royak pengalaman tu, goni goni sedangkan waktu tu Nabi Musa tak jadi rasul lagi jadi menatu Nabi Syu'ib lepas tu dia buri tukak ha ni sin apa ni silsilah tima pai tukak Nabi Musa ni adalah dia boleh daripada Nabi Syu'ib. Jawi, aku wi tukak kepada Munghe Musa, untuk cara kambing biring uto ha tu kena ada awut macam kai alhamdulillah nabi Musa pun duduk situ 10 tahun tak ada mengepek tak ada apa sebab dia janji siap dah lepas tu ada perkataan masa nak habis dah perkataan yang akhir sekali <clears throat> duduk di ayat 28 Nabi Musa dan Nabi Syuib sebut wallahu ala ma naqul wakil Maknanya lah jadi saksi gapo hak kita kecek. Sebab tu orang-orang Arab dah. Kalau dia dia janji gapo-gapo hak pasal tak ada tulis. Tak ada kena tulis katanya mau nak mari esok kau mau nak bayar kau gapo-gapo. Dia tak ada tulis maka dia sebut dengan mulut. Wallahu ala ma naqulu wakil ataupun wallahu ala ma naqulu syahid. Tu orang Arab. Ya kira katanya supo dengan dia pukmat kita dengan dia dengan supoh yang ada di dalam Supaya dengan ayat, ayat Quran ni, Allah lah akan jadi saksi benda hak kita kecek ni. Walaupun tak ada tulis, tak ada siapa tolong tolong dengar dalam majlis ni, tapi mengaku ingat molek, kita supah dah. Ah, tu supah dengan ayat Quran. Insya-Allah nah, cerita ni saya akan baca lagi kepada kita ulas semula ayat yang ke-27 dan seterusnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.